えー、よろしくお願いいたします。えー、鳴子の音をね、えー、重要視しておりますのでその音も聞いていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします構え Fuck! two. 上院ねよさこい歌手は